Тик-так! Освежи настроение! Но а у меня так скоро нервный тик начнется! У вас тик? так это что-то свеженькое.